हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है पाइथन प्रोग्रामिंग में आ, अगर हम करेंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे ये हो सकता है तो आइए दिखाता हूँ उसको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे तो पहले आप डेट टाइम जो मॉड्यूल आता है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा फिर यहाँ पर इम्पोर्ट लिखिएगा क्योंकि हम इम्पोर्ट करेंगे डाउनलोड करने के बाद उसको तो import date time date time लिखते वक्त आपको सावधानी बरतनी है कि ये डेट टाइम स्मॉल में होना चाहिए और फिर यहाँ पर लिखिएगा डेट और फिर लिखिएगा क्या टाइम और फिर यहाँ लगाइएगा अंडरस्कोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम तो ये लिखा object is equal to date D time dot dot लगा लीजिएगा और फिर यहाँ लिखिएगा डेट टाइम ठीक है और चूंकि हम करंट का टाइमिंग पता करना चाहते हैं तो यहाँ नाउ लिख दिया है और अब यहाँ पर हमको प्रिंट क्या करवाना है यहाँ पे लिखा पहले प्रिंट प्रिंट का पी स्मॉल रहेगा ये ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे लिखेगा डेट टाइम डेट टाइम और यहाँ पे दे देता हूँ ऑब्जेक्ट क्योंकि इसी नाम से बनाया है हमने तो ये इस तरीके से हमने दे दिया साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम जरूर लिख दीजिएगा डेट टाइम जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लगाइएगा ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे date time dot date time लिखना है आपको इस तरीके से ठीक है और फिर यहाँ डॉट नाउ लगाइएगा डॉट नाउ ठीक है यहाँ पे लास्ट में डॉट नाउ लगाइएगा तो ये आज का करंट टाइमिंग बताएगा ठीक है तो अभी अगर F5 करके इसको चला देता हूँ तो देखिए यहाँ पर करंट टाइमिंग आज कितना तारीख है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैलेंडर में देखिए आज 16 तारीख है अप्रैल है 2023 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 16 तारीख है अप्रैल है 2023 है और साथ ही साथ टाइमिंग भी शो हो रही है तो टाइमिंग भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आ, देख सकते हैं ये तेरह बज के उनचास मिनट हो रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम तेरह बज के उनचास मिनट छब्बीस सेकेंड और यहाँ पर पूरी सारी डिटेल आपको शो हो रही है ठीक है इसके लिए आपको इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट से देखिए मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको कैसे कैसे ये करना है यहाँ पर आप जाइएगा पाइथन की जो लोकेशन है जो आपकी फाइल की देखिए ये हमारी पाइथन की फाइल है जो आइडियली हमने डाउनलोड किया है उसकी लोकेशन पे जाना है और लोकेशन से यहाँ से ये पाथ कॉपी कर लेना है ठीक है ये पाथ कॉपी कर लेंगे इस तरीके से ये जब पाथ कॉपी हो जाए तो अब कहां आना है अब आपको एडमिनिस्ट्रेटर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है मैंने ऑलरेडी ओपन करके डाउनलोड किया लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूं तो यहां पे लिखेगा सीएमडी और सीएमडी में जाकर के ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है यहां से जाकर के इसको एडमिनिस्ट्रेटर से रन कीजिएगा जैसे ही रन करेंगे तो यहां आपको लिखना है सीडी और यहां इसी को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करके एंटर करके नीचे आना है तो ये आपको सीधा-सीधा इस तरीके से दिखेगा ठीक है अब यहां पर क्या करना है आपको जैसे यहां पर आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आके ये आपको टाइप कर देना क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये चूंकि पहले से इंस्टॉल है देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड तो आपको यही कमांड टाइप कर देना इस तरीके से लिख देना है और लिख देने के बाद ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको जो प्रोसेस मैंने बताया वो आपको करना है यानी ये वाला कोड आपको एंटर करना है ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा thank you for watching this video